Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo nipo na brother mwenye kisa kizito sana, anakwambia amenusurika kuuawa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 Aya bana, habari fresh tu. Hongera kwa majukumu. Namshukuru Mungu fresh poa. Kwa watazamaji wetu, nikupe nafasi ya kujitambulisha kwa majina yako. Ninaitwa Boza Nasolo Dizamile Mwinyi Mvua. Naam. Nimezaliwa mwaka 1970. Ndio. Nimepata elimu yangu ya msingi kwenye shule ya Kisiwani. Mm. Nimemaliza mwaka 87. Ndio. Sasa kipindi kile cha miaka ya 80 mpaka kuja katikati huko mm. sekondari zilikuwa chache sana mm. eh, unaweza kukuta hatu shule nzima anapasi huyu mmoja mmoja tu anapasi baba, wabakia wote mnaingia mtaani mnaaswa maisha mzee. mm. Kwa hiyo mimi nikawa mmoja wao, siweza kupata hiyo elimu ya kuendelea na masomo, basi nikaona kuna kufeli elimu lakini hakuna kufeli maisha. Ndio. Kaingia mtaani mzee, nikaanza kuaswa maisha. Sasa kipindi kile sisi ule ubrazameni ujue sio kama umeanza sasa hivi. Hata zamani mabrazameni walikuwepo. Kumbe? Yeah. Mhm. Uh -huh. Zamani kuna ubrazameni, pasuali chupa, hii mishono yote inarudi tu. ilisha kuwepo na ikapitaga. yani inajirudia yani. Basi tukaingia kwenye ubrazameni ukaweka dawa nywele nini. Ah, baadaye kimi kakaa nikafikiria. Sisi tulizaliwa wengi sana kwenye familia. Wangapi? Sisi tulizaliwa kumi na mbili. Ukiwa wangapi? Mimi nikiwa watano. Mm. Sawa na, na katika na katika kuzaliwa huko tulikuwa tuko kama katikati. Mm. Wa sita walikuwa wa kike mm. na sita tukawa wanaume. Mm. Basi katika kuwasawasa maisha kila mtu kabidi akaangalia sasa channel zake. Mm. Mimi nikajikita kwenye masuala ya ufundi. Mm. Kaanza kujifundisha ufundi, mzee namsaidia fundi kujenga tofali, siwezi kulibeba tofali. Unajua tofali? Ah. Nalibeba nalipakatia hivi narudisha hapa ndio nampa fundi juu. Hatari. Hali ikaendelea hivyo. Kufika mwaka tisini moja mzee akafariki. Ah, Baada ya mzee kufariki, tukabaki na sista yetu ambaye alikuwa mkubwa, ambaye kwa sasa naye ni marehemu mm. Lakini dada akaibeba ile familia, sisi tuka katika mazingira hayo, tukipata kitu kidogo tunamletea sista, maisha yanaenda pale, anaenda baadaye mimi sasa nikawa najitegemea vizuri kabisa, nikawa na maisha yangu, kwa sababu atuachia eh, nyumba ya ulisi mimi nikaamua kutafuta fedha zangu, nikajenga chumba pembeni, nikawa sasa nawasa maisha mwenyewe peke yangu, huku sister na namna watoto wake, ndugu zangu, kila mtu pale akawa sasa ana chumba chake katika nyumba ya familia. Mm. Maisha yakaendelea hivyo. Baadaye mimi nikaona sasa nishakuwa kama bwana sana stay kwa na mwenzangu sasa. Mm. Katika kupita pita siku moja nikakutana na sister mmoja hivi. Ah, kwa kweli nikawa nimemuelewa mimi. Mm. Eh, nikajifanya umuelewa basi nikato yake sasa kama kipindi kama sasa hivi yani kama yani sasa kasema ilikuwa piskali mzee. Mm. Piskali ya kipindi hicho sio ya sasa hivi ya kipindi ile. Mm. Kweli katika kule piga mashairi mzee nikapiga slogani zangu fresh. Mm. Basi tukaanza maisha. Ila mwenzangu sasa yule alikuwa yeye dini nyingine. Mm. Na mimi nilikuwa dini nyingine. Lakini kama wanavyojua mapenzi si kushawishana bwana. Mm. Mimi ushawishi wangu kazidi, yeye akakubali kuja upande wangu. Mm. Nikafanya naye ndoa ya, ya dini gani? Ya Kiislamu. Yeye alikubali kuja katika dini yangu, tukafunga naye ndoa, maisha yakaendelea, akaendelea maisha hivyo hivyo, tukapata bahati ya kuzaa mtoto wa kwanza mm. tukaja tukapata bahati ya kuzaa mtoto wa pili mm. Ah, sasa kama unavyojua maisha jinsi yalivyo bwana, kila siku kuna vipindi tofauti tofauti mm. Wakati pata mtoto wetu wa pili yule ah, sasa yule mke wangu sasa akaanza akaanza kuwa kama na mabadiliko hivi, unajua mabadiliko yale ikawa ni ile haki yangu ya msingi haipatikani. Okay. Haki yangu ya msingi ya kindoa anamaanisha. Mm. Kwa hiyo mazingira yakaendelea hivyo karibuni mwaka mzima mzee, mimi sijui ma, maswala ya, ya unyumba, yani hakuna unyumba. Ndio sasa imekuwaje? Ah, sasa mimi na mashetani mapepo. Nani anakuambia yeye? Mke wangu ananiambia yana mapepo. Mm. Ah, mapepo mapepo ndio nini? Mimi siamini hivyo vitu katika maisha yangu. Mm. Lakini hali iliendelea Ah, simuona kabisa kama vipi, tujaribu siku zingine mazingira ya kuweza kuyatoa haya madudu. Yesu najua, akasema mimi najua, eh, familia yangu ameniambia kuna mtaalamu huko kijijini, kuna kijiji fulani kumpeleka kupita Mbagala Mbagala hivi, tukaenda kule. Kuenda kule, ile mke wangu akawa anaishi sasa kule anaishi huko anatibiwa, hamna kurudi mm. anatibiwa, hakuna kurudi eh, labda ni kurudisha nyuma kidogo. Naam, wakati yule mwanamke anaweza kuwa na hilo tatizo mm pale kwetu kulikuwa na maugomvi kila siku, Afa ile maugomvi yalikuwa yanatokea usiku tu, usiku. Unajua usiku ule usiku usiku, yani kisema usiku, nafikiri wewe ndugu mtangazaji unajua. Mm. usiku ni kwa maana kwamba ule usiku, usiku mwingi, usiku wa ndoa. Kila siku mwingi vitu na mwanamke ulikuwa usiku, lakini sababu ilikuwa ni hiyo hiyo tu, ndoa na, na ugomvi unakuwaje? Ugomvi yani una mimi naweza nikaa nimerudi hivi labda kutoka kwenye shughuli zangu, maana kuna kipindi mimi nilikuwa nakunywa sana pombe. Mm. Ehe. Kwa hiyo shafika usiku mimi sina raka yangu ya ndoa na kama tatizo sio kama wale mwanamke anadai yeye anaumwa mm. kabisa ile swala ilianza kusambaa tukigombana familia yangu ilikuwa inakuja ambao wamenizidi mimi mm. tukakuja familia yetu familia yangu katika kuelezea sasa mm. yule mwanamke anaficha na mimi naficha yani hatui wazi sinajua ile swala limekaa vibaya mm. yule akiulizwa anasema muulizeni yeye na mimi kizo nasema yeye mwenyewe anajua <laughs> lakini mmeshawahusia kwamba tatizo ni masuala ah, familia haijui eh. tunajua tu mimi na yeye lakini tukitoka nje sasa watu watupatie suluhu hmm. sisi tunakuwa hatuko wazi limekaa vibaya mimi niseme kwamba ananinyima kitu fulani mm. sijui kuna hmm. shida moja sasa hey, eh, mzee tunapigana tena kwa shida hizi kwa hiyo tukaa tukifika hapo tunaweka sidi tunaficha mm. lakini hiyo hali enda. siku moja yule my wife akaamua kwenda kumwambia shemeji yangu mimi Mm. Shemeji yangu mimi mke wa kaka yangu apenda kama bana, eh, ujue mimi naweza nikaachwa. Mm. Shemeji akamuuliza utaacha kwa sababu gani mwanzangu? Akasema eh, ujue mimi nina matatizo. Mm. Yaani matatizo ya kwangu mimi yani nikilala usiku hivi nikipata usingizi basi anatokea mwanaume wa Kiarabu nafanya naye matendo la ndoa. Afu sasa kishafika mume wangu ananihitaji, mimi nakuwa sina na mume wangu. Mm. Kwani mimi najua kabisa nafanya nikosa, lakini sasa mume wako umemwambia Mm. Akasema ah, mimi wangu sijamwambia anaogopa. Akasema sasa unafanya kosa utaachwa kweli. wewe Mm. Wewe unaachwa. Mm -hmm. Sawa? Mm. Yaani wewe unaachwa. Bora umwambie usimwambie ukweli ajue. Mm. Basi sasa siku moja mimi katika kupita pita kwangu nikakutana na shemeji kwa sababu tulikuwa tukai mbali sana. Mm. Nikakutana naye babani akaniambia hivi shemeji kama tukasalimiana safi. Akaniambia haya bwana na shida nayo. sababu mke wako ana tatizo siku moja alikuja kwangu. Mm. Kama moja wako mke wangu eh, mkuja kuzungumza nini? Wakaniambia bwana, mke wako alikuja ameniambia kwani kuna shida na yeye anaweza akaachwa wakati wote. Mm. Kabidi mimi nikamuza shida gani amekwambia? Sasa bwana pale kuna kuna shida, shida iliyokuwa pale ile mke wako anasema usiku akilala. Mm. Anakuja mwanaume wa Kiarabu mm. akiwa amevaa kanzu nyeupe. Mm. Kwa hiyo huwa anafanya naye tendo la ndoa. Na wewe ukiwa pembeni au ukiwa wapi? Yes, akiwa usingizini. Na mimi nikiwa kitandani umeumo kitanda hicho hicho hicho ambacho nilala na mke hicho hicho ambacho nalala na yeye na mke wangu. Anakuja mwanaume wa Kiarabu. Eh, yeye anaota katika ndoto. Mm. Kwa hiyo huwa anamaliza naye swala la ndoa. Kwa hiyo mimi nikisikia tu ya kumhitaji mke wangu tayari anakuwa kashamaliza na yule Mwarabu kwenye ndoto. Mm. Nikamwambia kweli hiyo shida pale nyumbani kwangu ipo. Sasa mimi na mimi hajaniambia kama shida ni mashetani. Kama wewe ndo kaja kukufungukia ni mashetani, ndo nasikia hiyo kutoka kwako kwamba shida yake kubwa ni usiku Mwarabu. Sasa labda mimi leo nikienda nitumie busara nikae naye niweze kuzungumza anieleze kwa kina, kwa sababu mimi ndo mimi ndo mwenzake. Mm. Kwa hiyo nitazungumza naye tu, shemeji, hakuna shida. Tukaachana na shemeji, akaendelea na shughuli zake na mimi nikawa naendelea na shughuli zangu. Jioni nilipofika misosi nini, tukala pale ndani, tukafikia tu kupanda kitandani, ikabidi nimuulize eti wewe ulionana na mama na mama Juma leo au jana juzi? Akasema mama Juma nilionana naye wakati natoka zangu sokoni, nilikutana naye hapo mbele hapo kituoni. Nikamwambia, ah, ulizungumza naye chochote? Akasema, yeye eh, niliongea naye. Uliongea naye nini? Ah, kama alivyokuambia bwana. Nikamwambia, ah, yeye ameniambia. Kama kama kama amenidanganya. Mm. Wewe niambie alichokuambia. Yule akaanza kuniambia vile vile kama alivyomwambia shemeji yangu. Kwamba kwamba yeye usiku anakutana na mashetani, mm. yeye yaani anakuja mwanamume wa Kiarabu, anafanya naye tendo la ndoa, mm. alafu mimi nikimhitaji anakuwa ana shida tena na mimi kashamaliza na Mwarabu kwenye ndoto. Mm. Mm, hiyo hali kwa kweli ilidumu kama kwa muda wa kipindi cha mwaka mmoja. Nilivumilia mzee. So, yani sio mchezo. Ili nivumilie. Basi nikamwambia sasa kama hali ndio hiyo, wewe unasemaje? Akasema ah, basi mimi itabidi kesho niende kwa anko kwa mjomba wake, yani kwa mjomba wake na mke wangu. Mm. Nikamwambia sawa, unakwenda kufanya nini sasa? Wewe unataka niende nikajaribu kumuulizia kama kutoka kwa labda kuna mtaalamu aina yoyote, mimi niende kama. Ah. Kwa hiyo kumtoa kumtoa Mwarabu asikufuate fuate mpaka aende kwa mtaalamu, akamwambia lakini haya kia mtu na imani zake. Wewe nenda. Kweli yule akaenda, jioni alivyorudi sasa siku ya pili yake. Mm. Alirudi jioni. Yaani alienda kalala huko huko. Hajalala. Mm. Jioni alivyorudi. Yaani alivyoenda kesho yake alivyorudi jioni. Mm. Kwa sababu kule mimi nimeenda kuna mtaalamu mmoja yupo anatoka kwa, yani ni kabila yao huyo mtaalamu, kabila yake huyo mke wangu na mjomba wake, yani kabila la kwao wao. Mm. Nikamwambia he, amefikia wapi huyo mtaalamu? Sababu bwana amefikia huko Mbande huko. Mm. Ukivuka Mbagala kama nakwenda Azam Complex huko. Mm. Siku hizo nakwenda Azam Complex, mimi kulikuwa unaitwa Mbande Azam Complex siku hizo, kwa sababu hiyo zungumza ni kitambo. Mm. <laughs> Nikamwambia kwa hiyo umeongea na mjomba, mjomba ndio amemtafuta huyo mtaalamu akwenda kutaka kutoa huyo huyo huyo Mwarabu au akasema yeye. Eh, nikamwambia hapana, kabla hatujaenda inabidi mimi niende kwanza ili nikajiridhishe, kwa sababu wewe mimi ni mke wangu. Akasema sawa tu, kama vipi? Kama sasa tutaenda Jumapili. Mm. Mimi kaendelea na kazi zangu, wakati huo mimi nafanya kazi wapi? IPP. Mm. Kama kama mjenzi mm. tunashiriki kujenga ile ile rejiwani ile mm. na na ITV kipindi mwaka 93. Kwa hiyo mimi ilivyofika Jumapili nikamwambia, kwanza Jumamosi nikampanga, ambaye kesho tuende kwa mjomba. Mbaya kwa nakata bata kule. Wanaita wanapaita liwichi kule. Mm mm. nje kupitia machinjioni yaani kuna daraja wakivuka hivi ni tukaenda kwa hiyo na mjomba tukasalimiana pale fresh ni kama mjomba bwana nimekuja na shida na wewe nataka tuzungumze akasema sawa zungumza kuna mkwe pale pembeni yani mke wa mjomba wake na yule mke wangu na mjomba mm. mwenyewe tukawa kama timu hivi mm. akaambia hey mjomba mimi nimekuja nafikiri huyu wiki iliyopita alikuja hapa Mm. Baada ya kuja kuna kuna kuna kuna, kuna jambo alilizungumza kuhusiana na matatizo yake anayoumwa. Mm. Kwa hiyo alivyorudi amenipa majibu kwamba nyinyi kuna mtaalamu ametoka huko kwenye mkoa wenu. Sasa mm. wewe amekuja kunishauri mimi tuende kwa huyo mtaalamu. Je, mjomba, wewe unafikiana kwanza na hili swala ni kweli au alikuja akanidanganya? Akasema yeye kaja kanihadisia kama alivyonihadisia. Kwanza akamhadisia mkwe wake mimi alinificha. Baadaye mkwe wake akamshauri kwamba aje anihadisia mimi kwa sababu hivi vitu sio vya kuficha. Mm. Unaona mm. nataka suluhu ya ndoa yenu iendelee kudumu, muendelee kulea watoto wenu. Wakati mimi na yule mwanamke shazaa tumezaa watoto hao wa kike na wa kiume. Basi yule mjomba akasema, na mjomba ni kweli, na yule mtaalamu yupo wa kabila letu kutoka mkoa wa Morogoro. Ah, kwa kama vipi wewe jipange siku. Sasa kwa sababu ni hali nimekuwa hivyo. Mimi nawasikiliza nyinyi kama tunaenda labda kesho, kesho kutwa au siku yote mimi niko tayari. Kusema ah, kama wewe mwenyewe mjomba uko tayari kwa sababu sisi taarifa tushatoa hata kesho. Mm. Tunatukana. Basi kama vipi? Kama kesho ataenda basi aende kesho, nyewe mtangulie, afu mimi mtanipa maelekezo, nitakuja. Wewe ndio kawaambia? Mimi ndio nikawaambia familia ya mke wangu, yani mjomba wake na mke wa mjomba wake, tulikuwa tuko watatu. Mm. Basi siku ile kafika, mimi nikasubuhi, nikaenda kazini, nikamwachia nauli na hela ya kula, akachukua watoto, watoto walikuwa wadogo, hajaanza shule. Mm. Akaenda akaondoka kule kwa watu wangu, akabaki pale kwa kwa babu yao. Mm. Yule yule mke wa mjomba akaondoka na yule mke wangu kwenda huko sasa Mm mbane, kwa mtaalamu, akatoa ile poli poli hata pale magala rangi tatu akatoa hapako vile kama sasa hivi jinsi hivi Mm. Ameenda kule kweli, wakafika kule, mimi nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikaenda mm. kwenda nikakuta pale yule mtaalamu ambaye amepelekwa mke wangu pale, kuna watu kama hospitali, yani wamelazwa pale wagonjwa mm. alafu ndugu wa wagonjwa, yani kama hospitali, ndugu wa wagonjwa wanakuja kuangalia ndugu zao ambao wamelazwa, kila mtu ana matatizo yake mbalimbali mbali. Mm. Kufika pale mganga alikuwa mwanamke. Mm. Kufika pale ile mkwe akajitambulia akanitambulisha kwa yule mtaalamu ikabidi niingizwe ndani kwenye kichumba hicho. Nikaingia kama bwana karibu wewe ndio mke wa huyu kaambia mume wa huyu kaambia yeye eh, mimi ndio mume wa huyu ah okay sawa sasa huyu bwana ana tatizo mm. tatizo lake huyu ana jini mahaba mm yani jini maaba ni kwamba huyu usiku anatokewa na mwanaume wa Kiarabu, anafanya naye um, tendo la ndoa, baadaye wewe ukimhitaji hiyo hali inakuwa ishamuondoka. Mm. Sasa kwa kutaka kukusaidia mm. huyu mm. mke wako anahitaji tiba. Tiba ya kwanza anahitaji asomewe dua. Mm. Tiba ya pili ukanue kuku mwenye manyoya yale kama ameenda kwa mbele hivi. Unajua ile? Mm. Unakufanya moja kama na manyoya kama Eh, alafu shingo hapa wanakuwaga wanaga manyoya hapa mm. eh. eh, sasa. Kwa hiyo hao kuku wanapatikana hapa au tukamnunue au wasema ah, kama una hela unaweza ukaacha hapa tukamnunua. Mm. Kama unaweza kumleta mlete, lakini anatakiwa awe mwekundu. Mm. Kasa basi haina shida. Mimi nilichokifanya nikaacha fedha pale yule mama akasema sasa shughuli ya huyu atakuwa yani, hiyo shughuli huwa inafanyika siku maalum, afanye tu kila siku kwamba siku yote ufanye, no mm. siku maalum. Kwa kama sasa, kwa hiyo anafanywa lini? Akasema leo itabidi afanywe Ijumaa. Mm. Akasema basi sawa, ina shida. Mimi nika nika nikaagana nika, nika nao pale, mimi nikaondoka zangu. Mm. Kaja nikaendelea na kazi, ilivyofika Ijumaa, maana nilimwambia aje asubuhi, kwa sababu tiba zake anatakiwa aanze kufanyika kuanzia saa mbili mbili na kwa sababu nilikuwa nakaa mbali na kule Mbande ni mbali na kipindi usafiri sio kama sasa hivi kuna madaladala sijui iche nini hamna brother. Mm. Dada zenyewe zilikuwa za kuzuka chai maharage zile kia zimetengenezwa mlango kwa nyuma kama zile za Zanzibar. Mm. Kama za Zanzibar zile mlango uko nyuma. Ndio design zetu zilikuwa zinaenda kule. Mimi nikaamka kama saa moja alfajiri, nikajipanga fresh, mimi nikaenda. Kwenda kule nimkuta kule kuku kashanunuliwa, kafungwa kamba, kawekwa pembeni na wengine wanatibiwa tibiwa. Wale mama ana kama ana wasaidizi wake. Mm. Basi kufika pale kaambiwa ah, basi karibu mzee. Nikatulizwa pale fresh, mazingira yakaandaliwa, mke wangu akawekwa pale, akaveshwa nguo maalum zile za kutoa hayo mapepo, sijui mjini maaba nyeusi hizo nazita kaniki, kaveshwa veshwa na madodi mekundu mekundu, kafungwa fungwa hivi kiza kaanza kisomo mzee, piga kisomo, piga kisomo. Mke wangu akalipuka mapepo mm. Sasa wakawa wanabishana kati ya yule mtaalamu na mapepo ya huyo waifu wangu mm. Yule, yule mtaalamu anamwambia yule mke wangu yani anaangalia mashetani, utatoka. Yeye mke wangu anajia anasema sitoki. Mm. Sasa kawa anavutana, utatoka sitoki, utatoka sitoki, utatoka. inaongezwa dua. Soma soma dua pale. Baadaye yule mganga akawa amemchukua yule kuku ambaye mimi nilishamlipia hela. Mm. Ambaye mwenye manyoya kama yamerudi kwa nyuma hivi. Mm. Hapa na hapa shingoni ana manyoya. Akamkabidhi yule mke wangu. Eh, Bana, sijui yule bibi alifanya nini mwanangu. Mke wangu alianza kubindilika sarakasi hivi. Mm. na yule kuku akiwa amemng'ang'ania kwenye shing, shingoni mm. akamkata shingo na damu huko, akamwacha huku, mke akabilika kama yani kama mita nne kutoka hapa nilipo na, na, na kule mm. Kisha hapo kutoka hapo akaenda akawa amelala kama amezimia hivi mm. Eh, sasa nikasema ise kuna mke tena pale <laughs> sicheke bro, ah, sasa mbona kama amezima sasa Nikamuuliza mshikaji Fatu kwa nimekana pembeni. Sasa inakuaje pale? Amefariki akasema hamna. Pale mashitani ndo anaondoka. Jamaa kidogo yeye ni mzefu mzefu. Mm. Pale mashitani anaondoka na muda maalum pale kija pale hapa toka kwa pale mganga atamfuata atafanya anachokijua fresh. Mm. Ah, Ngambia haya bwana fresh mimi kani nikaa lakini kilo kama haki nipi sio unajua? Mm. Mama watoto. Sikuteka. Ah, basi ikabidi nikubaliane na, na ya wengi. Kweli baada ya muda akaanza kujinyosha hivi. Sasa ile kujinyosha hivi akasema kweli maki maidia iko fresh. Mm. Mara maidia akairuka akafutafuta na ile ile misinga ya kienyeji ile mm. kama ya manyoya akafutafuta tu sijui hivi nini akanyanyuliwa akapelekwa ndani kamchomeshwa nguo tukaitwa pale kama sasa huyu ile tatizo lilifanyaje lishaisha. Mm. Mzee. Mganga ndo kakwambia. Eh. Mm -hmm. Nikapigwa pale kipindi kile shilingi elfu ishirini bonge mzee bonge la hela. Ukapewa au ukatoa? Ah, nimetoa gharama sasa. Yeah. Yaani gharama ile kazi yote ukiondoa ile anatoa siku ile ya kumnunua kuku mm. na ile gharama ya kumfanyia kumtoa huyo shetani ambaye kwa ananiletea mimi kwele mm. ukosi yake yangu ya msingi mm. ndio iliishia hapo na ile nikatoa na kipindi kile mzee sio sio elfu kumi hizi zenu nyingi za nyekundu mm. kwa sababu elfu kumi za blue sio mshaka kuzikutaka zile Ah, hiyo mimi sijawahi kuiona. Dai ah, bwana, kulikuwa na shilingi 10,000 fanya za blues, nibwaga mihela, yani ile gari moja noti lakini ile shilingi 10,000, not noti kubwa. Yeah. Mzee anazitoa pale. Ah, 20,000 hiyo ni sawa na bei gani ya sasa? Kwa sasa hivi? Mm. Dai bwana, hela kwa sasa hivi kama 60,000 mwanangu. Mhm. Mm eh, kwa sababu ile ilikuwa nyingi kitambo kile. Mimi mwenyewe nilikuwa na chaga 10,000 nafikaga mpaka labda siku 20 siku 15 ndo natoa hela nyingine, kwa sababu mimi nilikuwa nimepata ajira pale kwa mengi pale kwa IPP, kwanza nilianza kama kibarua mm. Mwenyezi Mungu nikaenda kwa miezi sita nikapata ajira kamili. Kuna unajua kampuni za Dr. Mengi za mzee Mengi kipindi kile, yaani mchanganyiko wa makampuni yake mm. viwanda vyake vyote vile vilikuwa vijongo na kampuni kutoka nje. Mm. Mle ndani kulikuwa na kampuni inaitwa Ineco ambayo ilikuwa inafanya kazi katika majengo yote ya, ya IPP. Ndio maana kwamba IPP ni mchanganyiko wa makampuni. Sawa. Ukamaliza pale ukaambiwa na mganga huyu tatizo limeisha. Ukalipa elfu ishirini tuendelee. Kweli mimi nikamchukua waifu tukarudi mpaka kwa mkwe wake pale ambako ni kwa mjomba wake Tabata, tukachukua watoto wetu tukarudi mpaka nyumbani. Mm. Sasa dawa kama imekolea mimi lazima utesti. Mm. Kweli mimi kama mida mida fulani ile ikabidi mimi nikajaribisha mzee. Ah Majaribisho na hali ndio iko pale pale, yani kama maradufu yake, yani yani ile fulu ile unajua ile hapo, sijajua sijakuelewa. Yani fulu sasa kupigana sasa, nili nimekwambia staki eh, usiona nililiwa na shidini vipi mzee? Ah, lakini tulikwenda kule tukatoa na hela afu usikatibiwa sita yao umepona. Sema kupa mimi niache bwana. Ah, sasa ndo akawa na maneno maneno, yani haikusaidia. Sasa ni haikusaidia ile dawa. Mm. Si unanielewa eh? Mm. Matatizo ndio yakaongezeka mara mbili yake. Bora kipindi kile ilikuwa kimya kimya na sasa ilifikia mara baada ya kutoka kule na hela nishalipa na nikaaminishwa kwamba tatizo limeisha, akisa tatizo limeongezeka mara mbili yake. Mm. Si unanielewa eh? Kuna kipindi tani kija pale namkuta ameona kununua udi anajifunika na manguo kabisa hivi afa anaweka ule udi hivi anaanza kufanisha mashirani. Mwenyewe. Yeye mwenyewe anamtuma mtoto wake aniletee udi. Kijana anakuja pale anauasha hivi kama muda wa mbu, anajifinika hivi, alafu anaanza kuna ah, basi, yani kipandisha mashetani anafanya nini? Apandisha mashetani sasa, kwa sababu sijui kuzungumza nao mashetani, mimi sija kumuona mashetani, sijui mimi sija kosa zoga mwenyewe, anapana nipa mwisho wa siku ajinyosha hivi, yameisha, lakini anachoka kama dakika 15 Mm. E, na akitaka kwanza akitaka kwanza kufanya hiyo hiyo hiyo kupesha mapepo yake, kama alikuwa amevaa nguo za kushinda nazo mchana, atazibadilisha kwanza, ataenda taoga Mm. Akija kirudi atakuwa zile nguo za mchezo anazivua. Mm. Anachukua nguo mpya kwenye kabati, yani safi sio mpya safi. Kwenye kabati anazitoa, anavaa, anachukua nguo urudi anawasha anajifunika hivi ndo anaanza kufanya hizo habari zake. Tu nyingine mimi naweza nikawepo kata anafanya hivyo vitu. Utakuta anajifunika nguo afa anachukua ule ule anaweka hivi, anaweka hapo, anaweka hapo. Afa Afadhali tunaweza kusikia anaangalia hivi, sio? Mm. Eh, ndo ndo anakuja yeye au au, mashetani. Eee! sababu na vile vitu tofauti. Mimi siaminagi vile vitu, ni kwa si yani mimi sina mpaka leo. Akishatoka hapo anaanza kufanya hivi atafanya hapo kichwa afunui, yani unaona kichwa lakini kipo kwenye nguo, mm. anafanya hivyo, baadaye anajinyosha, afu mwili wote unafanya kama vile unalia, afya afya anatoka. Ah, mimi nikawa mimi nikawa sina nikawa nimeachana nayo mm. sasa. Mm. Kama wanakumbuka nilikwambia nilikuwa nafanya kazi ya TV eh? Mm. Baadaye kaenda kule, mimi nikaacha kazi mm niliandika barua nikaacha kazi, nikawa nafanya kazi zangu za private, kwa sababu wakati sasa mtandao kawa mtandao kawa sasa ushakuwa mkubwa, nashika kazi kwamba kazi zangu za ujenzi mm. Nikasema tajiri washanijua nafanya kazi na engineer mmoja hivi anaitwa Kinde mtu wa mm. Iringa yule engineer alivyonipa alivyo alivyo nilivyompata akaniambia, bwana Boza, kuna kazi Iringa kwa jimbo la Mheshimiwa Lukuvi mm. tukajenge shule ya Mungu wa moto. Nikaondoka zangu na mwamba akaniambia nitafute mafundi, nikatafuta mafundi kama watano hivi, mwenyewe kawa sita. Mm. Tukaenda mpaka Iringa, tukafika Iringa mjini pia akatupokea, tukalala asubuhi, ndio tukaelekea huko Isimani huko kwenye jimbo la Mheshimiwa Lukuvi huko. Mm. Idodi huko tukaenda. Kwa tukakaa kama miezi tisa hivi. Mm. Mimi ndo nilikuwa kama site foreman. Mm. Tukalipa hela zetu fresh. Nikarudi siku hiyo narudi baada ya kutoka kama miezi miezi tisa hivi mm. nikapiga hela kama milioni tisa fulani hiyo hiyo ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi mm. eh, nikasema hela hata hii yani hapa kipigo zile pikipiki zinaingia ingia pikipiki sana RG zinauza laki tatu hazina bei kama sasa hivi sijui milioni sijui milioni mbili pikipiki zinaweza kuingia Tanzania hapa za kubeba za kubeba abiria watu wanazinunua shilingi laki tatu mm. mimi sasa zangu natoka zangu Ilinga sema yaani mimi nikifika home asubuhi namchukua mke wangu napiga to town Tunaenda kuchoma pikipiki kama wanane hivi tisa kumi, tunawaachia vijana barabarani, mwenyewe natulia nyumbani, mzee anapiga msuli mwinyi, naingiza hela nene. Sio nifahamu, kwa kama shabibu. Sijajua. <laughs> Basi nika tukapanda tukatoka kule nani Idodi kwa sababu ni mbali. Tuka kule Idodi tukafika pale Iringa mjini kama kwenye saa 4 hivi asubuhi. Kuta basi basi shaondoka ondoka pale budget si nini ah tukashuka chini huko Ipogoro mm. kuja kusubiri mabasi yanatoka Songea, Mbinga, sijui wapi, sijui Njombe, huko chini huko Ipogoro huko Mm. Kashuka huko tukapata basi kutoka Songea. Kaingia mle mzee mpaka da. Ukipindi kile Ubungo. Fika pale mzee nikachukua daladala hadi hadi maeneo ninayoishi. Kakuta familia yangu iko vizuri kwa sababu maisha yalikuwa yapo. Tukalala pale usiku nikaambia wife wife. Nafikiri unajua mimi nimeondoka na mimi ndo nimerudi sasa hivi ila mimi sijarudi bure, mzigo wa kipindi chote nilichokuwa naishi, mzigo huo hapo, tunafanyaje? Kwa sababu mimi nawaza. Akaniambia una wazo gani? Mimi bwana, wazo langu bwana, kesho asubuhi tukiamka tuanze tu mjini tukanunue pikipiki za hela yote hizi tuziingize barabarani, vijana wao wanaleta hela jioni, basi tutapiga tutapiga maisha mwanangu. Akaniangalia yule mwanamke see da, akaniambia ah, pikipiki au sio? eh, nataka ni nataka niwe mshua. Sera hii nilikuja nayo mzee, milioni tisa, tisa mzee, keshi mwaka elfu mbili na kumi na miliki yangu, sina shirika na mtu, ni ya kwangu mimi mm. tisa milioni akanambia yani, ngoja nikwambie kitu mume wangu. Siku hiyo tena siku naitwa na mume na mbumba mzee mbumba kwa mzee. Kanasa nikwambie kitu. Akasema mbona watoto? Nikamwambia nimewaona. Hapa tumepanga, nikamwambia tumepanga. Mm. Nyinyi nyumbani kwa wapi? Basi nyumbani tusipale sababu nilipaka karibu na nyumbani kwetu, sio mbali. Mm. Akasema sasa nikwambie, mimi najua hizo hela za kwako mtakuzitafuta, lakini nataka kitu kimoja. Hizo hela usijue pikipiki wala usijue chochote. Tukatafute eneo ili tujenge. Ili kisha nakisha kuta sisi tukiwa tupo kwenye sura ya dunia. Ah, watoto wetu na wenyewe watakuwa na kibanda cha kulisi kama wewe ulivyolisi pale. Mm. <laughs> Sisi kutegemea kabisa mwanangu. Katika hilo nilimrespect yule mwanamke nikasema yes, ni mwanamke babu kubwa. Mm. Shafahamu eh? kama sasa sasa sasa tunapataje kiwanja sasa? Sasa mimi ndo na hela lakini sijui kiwanja kilipo. Mm. Akaanza sikiliza tutamtafuta jamaa yetu akibokela. Mshikaji mmoja yetu. Mimi mwenyewe namjua. Alikuwa mshikaji mmoja anauza uza mchele kwenye soko la soko la pale mwenye marabika yule na hospitali. Nani hospitali ya Manyamala. Soko hivi. Mm. Akaambia tukipata Kibokela wao washatanguliaga zamani kwa mkwenda maeneo ya Chanika. Mm. Kwa hiyo tukimpata Kibokela tutafutia eneo. Kwa hiyo tukamtafuta yule mwamba, siku hiyo akatupeleka sehemu moja hivi. Hela akashika yeye kwa sababu mimi niko na napiga zangu maana na drink pombe. Mm. Akasema hizi hela utatumia ngoja mimi tukawa hela anaziweka yeye. Mimi nikitaka na kama shilingi 30 hivi ndio pocket money. Kweli tukawa tunaenda hivyo. Tukaenda siku ya kwanza tukapelekwa maeneo fulani ambayo sasa hivi ni kwa Majoe. Mm. Kipindi hapo lini? Mm. mm. Nikamwambia eh, wewe wewe usikuniweka huko Ngedele wanaruka hivi kutoka kwenye mti hadi mti mmoja kunitia huku majewe. Mm. Tena kule kule wanapaita wanapaita kwa mgalula kuna ambako sikuizi mwanangu tau ndio magari yanageuka mabasi na kuja kwa Mboto. Mjini. Sasa hivi hicho pole. Kulikuwa mapole ngedele anatoka kwenye mwembe huu na katika mkorosho. Mm. Kama mimi kusitaki. haki. Siku hiyo zoezi likaisha. kupata eneo. Mm-hmm. Jamaa akatupanga siku ya pili yake mm. akatusubiri maeneo fulani hivyo yanaitwa Kigogo Fresh kama nitachanika mm. kivuka tu reli mm. kuna sema napata Kigogo Fresh pale, jamaa akatusubiri pale, yale kwa anatoka zake majoe, sisi tukakutana naye pale, jamaa kutumbi akatutumbiza chanika pande hizi na pande hizi za damu mm. Tukaenda tukaja tukapata sehemu moja hivi mbele mbele hivi wanapaita wanapaita kwa Chikila mm. kwa ndani hivi pale, ndio lile eneo tulipolicheki si tukali respect ile leo, japokuwa na penyewe pia palikuwa na ngedele ngedele nini, bado poli mm. mwaka mm -hmm. 2010 Mm -hmm. mimi ile eneo nikakubali, tukalinunua ile eneo, tukalinunua mm. chap chap, tukafanya mazingira yetu nini, kajenga kibanda pale cha eh. Cha eh, kajenga kibanda pale fresh kibanda au nyumba? Nyumba. Sasa sisi sio ndio wanaita kibanda, sasa nyumba na vyumba sita, ukiingia guest kama guest chumba chumba chumba, za nyumba guest chumba nyumba kama unaingia corridor, lounge, nini, kitchen, kitchen party, huko Republic, hizo ndio nyumba mzee tunazijengaga huko Makongo juu huko. Umeona? Yaani kama nyumba ya Kiswahili ya, ya mlango mbele, mlango nyuma ya vyumba tukakata fresh tu ile nyumba, baadaye tukaanza kuchangamka, tumenunua pale, tukaanza kujenga bana. Unajua tuna watu washapata mwamko wa kujenga, mara pale kimoja kijumba, pale kimoja kijumba, pale vyumba viwili, tunasiku kukaa mjini mm. Tukaipangisha ile nyumba. Sasa katika kuishi kwetu, lile tatizo bado likawa linaendelea, lile la shetani lile Mm. Mpaka tukaenda kwa mtaalamu ule mbande, tatizo likawa kubwa. Eh, sasa wakati tushafanya hiyo ishu ya kujenga na nini na nini ile hali ikaendelea mpaka ikasababisha sasa mimi nikaenda kuzaa mtoto mwingine bila yeye kujua. Sasa mazingira alikuwa nakaa mimi kwa kipindi kile kwenye shughuli zangu, kama labda nataka nifanye shughuli zangu labda Tegeta au Mbezi au Mwenge, kipindi kile kulikuwa kuna daladala ujue, ambayo natoka sijui Buza, sijui Buza kwenda Makumbusho, mm. hivyo vitu vilikuwa vipo kipindi hicho. Ukitaka kwenda Mwenge lazima utembee mpaka kule barabarani kwa gana bado chaga bite kwa wale jana kwa wale watu kama umri wangu mimi madaladala yanatoka ya, kalia koko ndo Mwenge kwa Manyamala kuna daladala sisi tunatoka Mbagala sisi tunapita makumbusho sisi Manyamala hospitali jibu ah kuna na daladala kwa ukitaka kwenda Mwenge lazima utembee kutoka mwana nyamala kwenda makumbusho tena kule barabarani kabisa kule kule unakuta na daladala kule kule demo kule demo house ambako sisi kuna sijui nini magorofa magorofa kibao pale mm. kwa na vituo basi natoka kalia koko anakwenda Mwenge na Bunju Bagamoyo. Mm. Kwa hiyo katika kutembea kwangu sasa kwenda kufuata daladala makumbusho, fika katikati kuna sehemu anapaita kwa Mama Zakaria. Mm. Nafikia hata jina msha kupasikia sikia. Kwa Mama Zakaria pale nikawa nikakutana na pisi nyingine yani sasa inafanana fanana na mimi kidogo tunaendana age. Mm. Kama kadangu mzee nikapiga mashairi mtoto bibi mkubwa akanielewa. Mm. Alivyonielewa bi mkubwa, tukawa tunafanya mambo yetu kwa nini? Kwa faraga. Mm. Kwa siri yani. Ili kiwango cha Ila yule yule mwanamke nilimwambia. Mm. Mimi na na, na my wife. Na kama kuja na masuala ya mapenzi, kama mimi mkangu ana tatizo. Nikajiachia mzee, nikatoa nikatoa password, nikatoa siri. Kule kuna moja mbili tatu. Ah. Mchepuko nilivyoambiwa hivyo sasa kabidi naweza ajiachie sasa njia panda. Mm. Tukazalia mtoto, mtoto akapatikana. Lakini mwanamke mchepuko anajua, nilishamwambia mimi na mke mm. na yeye anafahamu. Kwa mtu mtoto anakaa anamlia kisirisiri hivyo hivyo. Sasa kipindi kile mtu kama mimi kumiliki simu ishu Mm. Simu ilikuwa namiliki mabosi na mtu akiongea na simu anaweza akamaliza kote kuzunguka hapa. Sony Ericsson, ushakiona hiyo simu? Naifahamu. Inaka kitai. Yeah. Mtandao midogo wewe. Yeah. Shafahamu. Kipindi kile sasa mzee. Shaelewa? Mm. Ah! Sasa siku moja yule mama kwangu alikuwa anapojua kwa sababu nishamuelekeza. Yule mwanamke nilizaa naye mtoto wa nje mm. baada ya kuwa anaona mawasiliano na mimi kwa siku mbili tatu hajapatikana na yeye atanihitaji mimi na mtoto anasumbua anaumwa yani mm. ilibidi alazimike kuja mpaka mazingira ya kwangu mimi ninapokaa karibu karibu mm. kuja pale akakutana na mtoto wa mtaani mm. na kwa sababu mimi nilishamuonyesha mpaka ninapokaa mm kabidi yule mtoto sasa atumwe na yule mwanamke nilozaa naye mimi mtoto wa nje mm. kasema wewe nenda kuomba uende kwenye nyumba ile pale ukamwite baba fulani, lakini baba fulani akumtaja jina la mtoto nilozaa na yeye mm. akamtaja jina la watoto nilozaa na huyu mke wangu wawili, jina la mtoto mmoja wapo mm. ndo akalitaja hilo mm. akaambia mtoto sasa, sana wajua watoto wangu pale mm. kuja pale mimi nakunikuta akunikuta mtoto alitumwa akamkuta mke wangu akabana pale kuna mama amenituma nje hapa nimwite baba fulani mm. si mnaelewa? Eh? nakuelewa hapo mnaelewa eh? eh? sasa yule mama akabidi akatoka na mama, mama gani kawa sasa anakuja na yule mtoto aliyetumwa wanakwenda kule kumuona huyo anayemtaka baba fulani. Mke wangu sasa anakwenda kule kumuona huyo anamtaka baba fulani. Ndio mchepuko sasa. Mchepuko sasa umekuja kunifuatia kunifuatia kutoka mitaa mingine huko umekuja kunicheki pale. Mm. <laughs> Sasa mmoja wakakutana. Sasa hii si safi. Ehe, umemtuma huyo mtoto unasema anamtaka? Sema namtaka baba fulani. Mm. Akasema kwa sasa hivi hayupo. Kwani wewe nani mwenzangu? Mm. Akasema ah, nani mimi sitaki unijue. Muulize jamaa yako atakwambia. Ila akija huyo mume wako mwambie nimekuja mama fulani, mtoto anasumbuliwa, anaumwa. Ah. Zile picha password ikawa nifanyaje? Kwazi. <laughs> Cheche imevuja. Ah, sawa. Yule mama alikuwa kidogo mpole mpole, Yule ule mchepuko mm. ulikuwa unajifanya kama uko hai, unajua eh, sio mchepuko, na unawaibia watu afa, wanajifanya wana wana pulling. Je, mm. mama kaondoka. Sasa hiyo ndio iliniletea shida mm. nikaa nikija pale sasa hakuna stori zingine stori ni hizo mm. makelele muuni unakwenda kuzaa nje ya ndoa kabisa we muuni we ni muuni yani eh, ikanizidi Ukichanganya ile kompleni ya tendo la ndoa hakuna, kijumlisha na ile kelele ya kila siku, sababu mchepuko wangu umegundulika. Mwambia mwa dai talaka. Na mimi sikuwa na kiana, kwa sababu kwa sababu alikuwa na njano moja. Nikamuongeza na njano nyingine nikabia na nyekundu. Mm. Kwa hiyo nikampa talaka. Mm -hmm. Tukaachanana. Sasa tulikuachanana hey, hapo ndo sokomoko lilianza brother. Mm. Yaani tu baada ya kumwacha yule mwanamke sokomoko ndo lilianza. Mm. Yule mwanamke kwanza hajapanga mbali. Mm. Akatoka kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa naishi na mimi, mm. akaitambuka ya pili akaenda akapanga ya tatu pale pale, mazingira hayo hayo mm. Ah, sasa nikajifikiria ile tumeachanana, mbona yuko pale, alafu watoto nilikuwa nakaa nao mimi kwa sababu kipindi kile yeye bado anajipanga panga, watoto nakaa nao mimi. Nikakaa nao watoto pale. Ah, sasa siku ambayo amepanga hicho chumba, ghafla tu naona wale watoto wananiambiaje, baba, sisi mama tunaenda kwa bibi, sisi tunaenda kwa mama. Kama mama mama yuko wapi? Sasa mama kapanga hapo. Wapi? Hapo wakanitajia sema nilipopanga, so mimi si mwenyeji pale, akasema ah, kumbe kapanga pale, ah basi fresh. Cheche ishawaka, mke wangu kashajua kama nimezaa mtoto nje. Na ukijumlisha na yale matatizo yetu na mimi na yeye ya kindoa hajapatiwa ufumbuzi, yani swala halijaisha. Ah, mimi nikashikwa na hasira nikaamua bora kampa talaka yule mwanamke. Lakini kumbe wakati namba ile talaka yule mwanamke hajalizika kwamba alikuwa anakutania na ku, alikuwa haitaki talaka, alikuwa anakupima au ilikuwa Talaka alikuwa anahitaji mm. Isipokuwa yeye alikuwa anajua labda mimi naweza nikampa labda talaka moja, kwa sababu sisi kwa, kwa, kwa mujibu wa dini yangu ukimpa mwanamke talaka moja mm. kama umempa akajifundisha mm. unao uwezo wa kumrudia mm. ukimpa mbili mm. sawa kidogo inakuwa shida mpaka mkae mzungumze mm. kimpa tatu mm. yani hiyo wewe sikumuoa mpaka olewe tena achike kama nataka kumrudia mm. kwa mujibu wa dini yangu nazungumzia ni Muislamu mm. kwa hiyo mimi nilimpiga mbili mm Afia akawa mtu wa kuongea sana pale mtaani. Unajua mtu kama labda ulimtokea tatizo, hata nyinyi nawahusia vijana kwa sababu mapenzi ya siku hizi naona kama mapenzi fulani hivi ya kidijitali. Mm. Inapotokea tatizo, mwanamume hataki kuongea sana kwenye masuala ya mapenzi. Yaani mwanamume mwache mwanamke aongee. Hata kusema vibaya si nini nini nini mwache. Lakini ukiwa unaongea na yule mwanamke anaongea mwezi kupata suluhu. Kwa hiyo dada yule mke wangu mimi akawa anaongea ongea sana maneno. Ila nini kashfa. Simone vile kile kitanda anacholalia cha kwangu, wakati sio kweli, ni uongo. Mm. Unaelewa? Mm. Sasa wanawake sote kujikoza kweza. Si nina nini? Ah, vitu vya kijinga jinga. Mimi nikawa sijibu. Yaani mimi silaha yangu kubwa ilikuwa kuto kujibu, nilikaa kimya. Mm. Lakini mm. nilikuja nisaidia ili kukaa kimya kwangu. Mm-hmm. Ushafahamu? Eh? Mm. -hmm. mm. Tutaje kuendelea baadaye hiyo. Sasa yule mm, mke mm, wangu baada ya kuona sasa nimemwacha afu kwenda kumbe alikuwa ameenda kukaa pale karibu ili atafute chokochoko na mimi. Mm. Sasa mimi niko busy asubuhi job, nikirudi mitungi ili pale watoto wangu wamekula, sababu pale karibu nilikuwa nakwenda nilifunga kiwanda cha matofali mm. cha kupiga na kibao cha bambam, niachana siku hizi napiga mashine kile kinacho ah, Unajua? Mm. Nilifunga kiwanda cha matofali, nauza kokoto pale, mchanga sije nini nilikuwa na kwa barabarani pale Mbuyuni. Basi. Kwa hiyo watoto wakawa mama yao alivuka akapata chumba, watoto wakafanyaje? Wakaenda kwa mama yao. Mm. Ah, ili nitafute kijana akawa anafanya ile biashara pale, nenda kwenye shughuli zangu. Siku sijaenda kwenye shughuli zangu, sina kazi mwenyewe na nakaa golini hivyo hivyo, si basi kaendaenda siku moja yule mwanamke nilomwacha sasa akawa anawaambia wadada fulani vile ambao ni wadada wa marafiki zangu mm. asema yaani yule kaniacha, yani lazima nimloge ya, eh aniloge mm. amua yule yani sio kuniloga tu kwa sababu nasikia kuna kuloga afu kuna kuloga mpaka kuua yani mimi nilikuwa natakiwa nilogwe hadi nife mm. simeelewa nikazisikia zile habari kwa sababu mimi sio muumini wa mambo kulogana, mimi nikawa nazipotezea tu, sina time nazo. Nikamwambia aniloge tuone kama yeye ameniumba, kwani yeye Mungu. Mm. Achana naye bwana. Kweli bwana, kaenda enda mimi nikawa napuuza. Kumbe bwana yule yule yule yule ambaye alikuwa mke wangu, kuna siku alimchukua mdogo wake mm. mchukua mdogo wake, wakawa wameenda maeneo fulani karibu na Tanga mm. Unaenda huko Tanga, karibu na Tanga. Sio Tanga kabisa. Katika mm. katikati kati unapita unapaita mbwewe mbwewe kwa zigua, mbwewe mbwewe hii. Hata ukipita kuchaleza unafika, ukipita Bagamoyo kwa kwa mheshimiwa mstaafu unafika. Katika mm. Katikati kati kuna Zigua Zigua fulani kwa anapenda ushirikina ushirikina. Mm. Mazingira hayo. Na kule na Isa alipelekwa ah, baadaye nilikuja kugundua alipelekwa na shemeji yangu mimi, mke wa mdogo wangu. Eh? Eh. Yaani kwa huyo mtaalamu alipelekwa na mke wa mdogo wangu yeye ni, yeye ni kabila ya hapo katikati Mbwewe Mbwewe hapo. Aha. Mimi sina taarifa, sina jua la lini kapelekwa. Lakini yule yule my wife wangu alimbeba na mdogo wake wa mm. kiume. Mm. Akaenda naye. Kuondoka naye yule dogo akaenda mpaka kule. Sasa kwa kwa maelezo nilikuja kuyapata baadaye sasa kutoka kwa mwenyewe ambaye tukio lilimtokea kwa sababu mimi sikuzipata ili nilizipata kwa mwenyewe live kama mm. tunavyoongea mimi na wewe. Mm. Yule dogo dada yake ana kaida moja, huwa hapandi pikipiki. Pikipiki hapana. Kwa hiyo kwa nini? Yaani yeye ya, anahisi kuna siku alishakuonaga ajali moja ile pikipiki. Kwa hiyo pale kaa kama fundisho, yani pikipiki hapandagi. Mm. Eh, hata kama kuna sehemu vina mna eti steam kenda mkishuka na pikipiki. Mm. Hata kama kuna kuzika mm. haendi. Pikipiki yeye hapandi. Mm. Amini hivyo. Mm -hmm. Basi kumbe kwa huyo mtaalamu huyo ambaye anatakiwa katengeneze hizo sijui za kuniua mimi sijui kwake ukifika unashuka kwenye badadala ambayo unatoka nayo Ubungo, yanakuacha hapo, yenyewe anaendelea huko mbele, sijui anaenda Msata, wao wanashuka katikati, mm. ndio unaenda kwa huyo mtaalamu. Kwa hiyo dogo alipofika pale akaambiwa atangulie yule dogo ambaye ameongozana na mke wangu ambaye mimi ni shemeji yangu. Yule mke wangu yule ni mdogo wake, kazaliwa naye baba mmoja mama mmoja. Mm-hmm. Dogo akatangulia na pikipiki akaenda kumsubiri dada yake. Yule akawa anatembea kwa sababu sio sehemu kwamba wewe ushinde kutembea, ila unaweza kuchukua muda mrefu. Mm. Basi walivyokutana kule kwa mtaalamu yule mdogo wake na yule na, na dada yake, si na huyo aliwapeleka, sijui kwa sababu kule walipelekwa, ila huyo aliyopelekwa hajamtaja, ila mimi namuhisi ni huyo, kwa sababu yule mke wa mdogo wangu ndio wa kabila lile na pale ndio kwao, mm. na tuliendaga kumuaga mazingira hayo hayo mm. eh, basi sasa walipofika pale wakawa wameingia ndani kwa huyo mtaalamu sasa Fika ndani pale nasikia dogo anasikia kati ya bwana, na hapa utafanya hivi, hapa utamwekea huku, sijui mtafanya hivi, baadaye majibu yatapatikana. Utafanya vipi ndio tuambie. Si ndio hizo dawa ambazo mmepaza kuja kuniroga mimi kwamba sasa nakuwa maelekezo jinsi ya kufanya ili nisije kufanya kazi mimi nife. Mm. Sina naelewa. Mm. Dogo ndio alivyonisimulia mimi. Maana mimi ninachokueleza hapa aliniambia na yule dogo mwenyewe baada ya kuwa amepona alipata matatizo baadaye. Mm. Tunakwenda story ni ndefu. Mm -hmm. Tunaenda wakafanyiwa alichofanyiwa, akakabidhiwa vile vifaa. Sasa kabla hawajaondoka kwa yule mtaalamu, mm. kuna jamaa wakawa waka wamekuja na gari mm. hizi mm. hizi hizi gari za hizi za kama ilivyokuja na sisi saluni mm. ya ya ya ya transporter wanne mm. dereva mshikaji mmoja na mwingine kwa nyuma, afu sehemu moja kaa amekosa abiria. Mm. Kwa hiyo yule dada kwa sababu ana matatizo ya kupanda ya kupanda pikipiki, akawa akamwambia mdogo wake, wote utakuwa na pikipiki, nitakukuta nyumbani." Mm. Ndivyo vifaa nivikute nyumbani Mm. Yule leo yule sister akaomba lift kwa wale washikaji waliokuja pale, na mkuja kwa mtaalamu kama yeye, Yaani umekutana kwa mtaalamu mm. Yaani wagonjwa wamekutana kwa, kwa mtaalamu mm. lakini kila mtu ana shida yake. Kwa hiyo dada akakomaa mpaka akapata ile lift. Dogo vifika barabarani akumsubiri dada yake mm. alifika tu barabarani akakutana na ice akapanda akatembea. Sasa so, kashapewa vifaa atakuja kuvukuta huko mm. basi jioni sasa, kumbe yule dogo kata narudi Kufika mitaa katikati hapo Mbezi Mbezi, ile gari lilopanda likamepata ajali. Mm. Iligongwa vibaya sana. Dogo alikuwepo mle mle. Mm hmm Watu wengine nasikia walikufa pale, sijui watu wanne. Yule vunjika. Akiwepo ile mdogo wake na mke wangu. Hmm. Na vile vile zile dawa ambazo mimi ndo natukajia nifanywe hayo hayo hayo si makafara nife zikapotelea pale. Mm. Dogo akatoka meno manne juu, manne chini. Wakachukuliwa majeruhi, wengine wakatoka mwimbili katika majio ya kwa hospitali ya kupata bahati kuja Muhimbili yaani urudishwa Tumbi. Na mm. hospitali hapa iko Kibaha hapa inaitwa Tumbi. Ndio. Eh, sasa kama unavyojua wale madaktari wakikupokea pale na Tumbi alafu si siku nyingi. Ya muda mrefu. Ya muda mrefu. Mm. Hata magari zamani yalikuwa yanalazimishwa kwenda Morogoro na kwenda Kibaa. Hakuna kunyosha. Mm. Dadali kutoka zake siji Mbugungo siji kali ya Kariakoo vitu vikopo Kariakoo kwa Kisutu. Mm. Kutoka kwa yaende akishafika pale lazima aingie Tumbi, aende akatokea Kibaa pisha ndege ndio aondoke. Mm -hmm. Eh, so siku hizi kuna unaruhusiwa kwenda na vingine na mimi. Ah, nimechanganya na Mloganzila sawa. Kama sasa sio Mloganzila, tumbi ni mbele. Mm. Mloganzila ndio sasa hivi. Basi. Sasa wale madaktari na nilivyohisi wakawa wanawapekua wale majeruhi. Mm. Wakawakuta na simu. Ile dogo afuta na simu kucheki kuja katika fuka katika faili kucheki kuna kitu jina limeandikwa dada, so hiyo. Eh? Mm. Lakini ndio akampigia yeye. Habari, fresh na vipi safi? Bana, wewe huyu mwenye simu kuja naye. Huyu mdogo wangu. Mdogo wako wewe. Eh moja mbili tatu huko ameletwa hapa Majiwe, mpata ajali gari, mpata ajali hapo Mbezi hapo mm. na yeye akiwemo mm. lakini wakati communication hizo zina, zinafanyika mimi sasa baada ya kwani niachana na yule pale mke wangu mm. mimi kabisa sasa nika nikabezi kwa, kwa ule mchepuko kwa unaishi naye kana nika bado ikawa tu nikasijaamua kuishi naye nika nika naenda kwao na yeye nikimuhitaji anakuja huku, alikuwa iko free Wakati mwanangu ameona kumwita mjomba wake, na mimi nikakutana naye kule mm. nikamwambia huko mjomba wako, kwa jinsi unavyoona mazingira hawezi akawepo humu mm. wakati mwanangu yuko njiani anatoka kule kwa mjomba wake, mimi nikakutana naye. Sasa tunatumia chana, mimi na mambo yangu, mwanangu anarudi kwa mama yake mm. mama yake huko nyuma ndo ashapigwa hiyo simu na, ma, na manesi wa Tumbi mm. kwamba mdogo wako kapata ajali kibaa na hali yake mbaya, yuko hapo mm. kwa hiyo mwanangu anafika pale kwa mama yake, kuta mama yake ishaondoka kaenda kibaa, kaenda kibaa sasa kwenye kwenye ajali ya ambayo imetokea mpaka mdogo wake amepata hiyo ajali. Basi kule alikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Sasa yule mdogo wake yule mdogo wake pamoja kama dadake tuliachana, lakini mimi nilikuwa yule si mjomba wa watoto wangu mm. Mimi mwenyewe ndo nilimfundisha kazi za ufundi mimi za kujenga mm. Kila kitu nilimfundisha na akawa fundi wa kujitegemea tu mm. Anafanya kazi zake. Lakini mimi nika akiwa ana kazi akinipigia simu na kuja namchukua kazi na nenda na, nafanya naye kazi. Kwa hiyo maisha yalikuwa hivyo. Hata hata kipindi umeachana na dada Eh, hey, eh, si mjomba wa watoto wangu. Mm. Mimi nilikuwa sasa kwa kinyongo situmia chana. Kwa hiyo asubuhi ulipokucha yule dada mtu alipoa ile simu akawa ana sasa ana search namba za kuwapa watu taarifa akakutana na jina la imeandikwa hilo jina la Boza. Sasa akajua ni kakaangu mimi sio mimi akaamua apige. Mm. Piga mitatii mimi nikapokea chap habari. Nilipokea tu alivyosikia sauti yangu akakata simu. Mm. Simu nipata. Mm. Alivyosikia sauti yangu akakata simu. mm. sasa mimi kanibaki na maulizo. Bwana kata simu. Mm. Ah, kwa sababu tabia yake naijua, ngaja labda akakosea mm. namba. Kawaida yake atuzungua tuzungumzaji. Ah, mimi nikazarau. Sijajua dogo kama kapata ajali. Sijui hapo, sijui chochote. Mm. Wala sijui kama nimeelewa huko kuchukua dawa za sangoma, sijui. Mm. Wakati mimi niko pale kwa bi mkubwa pale, brazangu akatokea pale, akatoka tumekaa mimi na mama yangu. Akanambia, "Oya brother, ndugu yangu, nimepata taarifa." Nikamwambia, "Taarifa gani?" Yule shemeji yetu yule amepata ajali. Amepata ajali yeye. Ah, mimi muda sio mrefu hapa alinipigia dada yake. Lakini si unajua aliongea na mimi katika mazingira ya kuachana chana. Kwa hiyo nilipopokea simu Alivyogundua tu sauti ni ya kwangu akakata simu. Kwa hiyo sasa wale walioniambia tuende au unaponipa hizo taarifa mimi nimezipokea lakini inatokea mwenyewe mwenyewe aniambia akasema ah, yule bwana wewe achana naye bwana. Ile sana sila sila zake za kuachana wewe kama vipi yule shemeji yetu. Wewe twende. Kama sasa sikiliza kabla tujaenda inabidi mimi nimuulize bibi mkubwa kwa sababu mkubwa tunapiga simu hapa alikuwepo na nilimwadisia huyu mama fulani kapiga simu lakini nilipokea mimi kakata inaonekana kama alikosea namba. Akasema eh, mimi nilikuwepo hapa, kwa hiyo sasa huyu brother anataka tuende mimi hapa, mama niende au nisiende? Bi mkubwa akasema, sikiliza, kama nimekuzaa mimi usiende, kwa sababu kikawaida yule umezaa naye mm. Sawa, hata kama mna matatizo yenu ya kuachana, likitokea swala la mgonjwa la matatizo, sinabidi mwambiane mm. Sasa kwa nini yeye amepiga simu akasikia sauti yako na anaijua Alafu akaja baada ya kusikia sauti yako akakata simu. Kwa maana yeye hakutaka wewe ujue kama ndugu yake ana matatizo. Kwa hiyo wewe usifanye. Wewe usiende. Kama brother amesikia bibi mkubwa anachongea, mimi siwezi kuenda. Naweza kupata matatizo mengine makubwa kushinda hata yale aliyompata huyo. Kwa hiyo kama shemeji yako na umepigiwa simu na dada yake umeelekezwa moja mbili tatu, wewe nenda. Kwa hiyo brother pale akawa akachimka kwa sababu bibi mama yangu akashaongea na mimi nisingeza kufanya. Mm. Kwa sababu mbona akasema kama wewe nimekuzaa mimi, ndio unaendaje hapo brother? Sikwenda. Kama mimi siendi. Akasema ah, basi mimi naenda, nikamwambia wewe nenda. Basi yule blazangu akaenda mimi sikuonana naye siku ile aloenda, siku ya pili yake sikuonana naye, siku ya tatu yake sikuonana naye. Siku ya nne niko barazani kwetu nilipopanga barazani kwenye nyumba niloipanga, nimemkuta nikaona kundi la watu wanapita na chupa ya chai na yule mshikaji kapitishwa kwa upande wa pili kule, kwa sababu njia za kupimia kuna njia kupitia kwenye nyumba ambayo nimepanga mimi pia ni njia, na kuna nyingine nyuma ya nyumba hizi ambazo zinafesana na nyumba yetu sisi, kuna njia pia nayo ambayo ukipita unatokea hapa pale bondeni. Basi wakapita pale, waka jamaa akasema yule pale ni ndugu yake na yule mshikaji. Kwa hiyo kafunga, kwa sababu mbona mimi nawajua, itakuwa jamaa anakuja hospitali, kwa sababu kule alihamishwa kule Tumbi, akaletwa Muhimbili. Muhimbili akakaa kama siku nne hivi, ndio akatolewa kaja pale sasa yule dogo alikuwa amepanga chumba yule shemeji yetu maeneo yale yale tunakaa sisi, lakini kwa mbele mbele kidogo hivi. Mm. Sister yake naye akapanga maeneo yale yale na mimi ndo nilikuwa huko juu. Kwa hiyo kutokana na hali matatizo ya ile ya ajali aliyoipata yule kwa, kwa mazingira yake kafungwa funga mapio pio huko, mm. hawezi tena kwenda kukaa kule kujitegemea kule kwake. Mm. Lazima aje kukaa hapa kwa sister yake. Sasa kama unavyojua mgonjwa kutoka hospitalini afu kafungwa mabendeji vile alivyoumia hawezi kuoga. Kwa hiyo ile sister sasa ikabidi aombe majirani wa pale ambao wana umri mkubwa kama wewe, mimi na wengine wengine mm. wamwogeshe kaka yake, kaenda kuwaomba. Sasa si hawezi kujiogesha, jamaa akafungwa mapiopio mote, anatoka hospitalini. Afu afu ni mwanaume, dada ni wa kike, sasa atamwogesha dada yake kashakuwa mtu mzima. Mm. Kwa hiyo ikabidi aombe majirani pale mtaani ili wamwogeshe kaka yake, na sio kumwogesha, kwa sababu alikuwa na mabendeji kote, ilibidi kumwoshaosha maji tu, mm. chukua kitambaa na bandika unabandika, unamfutafuta. Kwa hiyo akawa ameomba majirani pale mtaani. Sasa wale aliowaomba mimi baadhi nimecheza nao, nimeona wakizaliwa, wadogo zangu, marafiki zangu. Sasa wakati wanapeleka ndoo za maji chooni na visuli na kama viti viti vile jamaa hawezi kwa sababu jamaa anataka kukaa hivi alikuwa hawezi kwa mtu akulala tu. Kwa sababu jamaa anapeleka ile stuli, anapeleka stuli kama mbili hivi, katandikwa sina kimbao akawa amekaa pale ili aogeshwe. Mm. Yule mshikaji akaanza kutoa akaanza kuambia wale washikaji ambao wanamuogesha. Mm. E bana kwanza sister yangu hapo nje yupo mm. so vile vya vitu vya Kiswahili vya vya passport size mm. jamaa wakainua shingo wakasema ah, hayupo watu waliona tumpingiza chooni ameenda kule kwenye nyumba kubwa kwa sababu yake kwa kanyi banda wani mm. ambako ndo kuna choo cha nje akasema dai bana shikazi zangu ambaye kitu yani mimi nataka kama nikifa leo jamaa anasababisha nife sister yangu mm. Ah, jamaa kama unasemaje sema yeye eh, hey, Yaani mkiona mimi leo au hata kesho nimekufa hivi, ni wala msimtafute mchai dada yangu msababisha hiki kifo mimi. Kwa nini? Sema safi kabisa. Ujue kabla sijapata hii ajali, sio kwamba nilipata hii ajali, tutoka na sister. Tukawa tumeenda huko kama nenda Tanga huko. Mm. Kwa mtaalamu, yani mganga wa kienyeji. Mm. Tulipofika kule, tukafika kwa mganga. Yule sister yangu akawa anaongea na yule mganga kwamba anataka kumuua shemeji yetu. Watakosa shemeji gani? Sema siku hiyo ambaye amezaa na dada yangu watoto wawili. Wala akamtaja yani fulani, yani ambaye ni mimi yani. Mm. Yani boza kama eh. Eh, si. Sasa kumua vipi yani? Ah, mimi ndio sijui, mimi nilifuata tu mkuu. Mimi aliniambia tu tuende, lakini nilipoenda kule wakati wanaongea kati ya sisi na yule mtaalamu, kwa anaongea hivyo. Eh. Sema si pole sana brother. Eh, ndio hivyo bwana, mimi nawaambia hata nikifa kesho. Mpaka nikapata ajali hii mnaniona. Ah, si washikaji sasa wale kwa sababu mimi nimecheza nao. Mm. Alafu mm. nimekuwa nao wanangu wa mtaani yani. Mm. Baada ya jamaa kupata zile taarifa kutoka kwa yule mgonjwa mm. walivyokuja pale nyumbani kwangu sasa mm. wakaniambia, ni mwanangu, wewe boza, una bahati sana, yani saa hizi wewe tushakulia pilau mwanangu. Kaambia kivipi? Ah, yani saa hizi tushakupandia mpaka maua, tushakup yani kila kitu. Nikamwambia kilimbo amenizungua, hebu kaeni chini kwanza, mnipe story fresh. Kabidi akakaa chini, eh, nini tatizo? Sasa mwanangu, sisi hapa sasa hivi tumetoka pale chini pale kwa yule ambaye alikuwa mke wako. Tumekwenda pale mtoto kaka yake akapata matatizo, si alifuata ajali sijui wapi huko. Tumbi sijui wapi kibao huko. Kwa hiyo mwanangu tumekwenda kumuona mama dadake ametuomba tukamuogeshe. Story jamaa sizuka chooni. Kwamba wewe uliendewa kwa mtaalamu na yule mshikaji ndio alikuwa amebebeshwa vile vitu na wewe kama vingefika salama vile vitu. Sasa hizi mzee, mbona kitambo ndio tushakula awali hapa tushaenjoy. Nikafika Bora nikamwambia ah, kweli. Nikamwambia vile, nikamwambia ah, kwa hiyo mimi saizi nilikuwa nishakufa, mshanilia pilau nini, washikaji saizi mimi sipo, yani marehemu. Ya, okay fine. Basi kwa kweli mimi nilireact vibaya, nikaona ah, sasa kama ndio hivyo, mimi nilishai kusikia kabla ya hapo kutoka kwa watu kwamba si mimi nimemwacha vibaya, tumenunua eneo, tume, tumejenga alafu mimi na nimemwacha. Mimi sikutaka kumwacha kwa sababu yeye kulingana na zile kompendo nikaamua kumwacha. Sasa mimi nilipata hizo taarifa. Mimi mm. sikupanic. Mm. Japokuwa kuna namna ambavyo nilikuwa nimefikiria. Mimi sikupanic wala sikuwa na jazba. Mm. Nilichokifanya nikasubiri ile dogo akapona mm. Ile dogo si nifundi kujenga kama mimi mm. na si waga waga mchwaga kwenye contract zangu mm. Nikasubiri tu siku moja, nilikuwa na kazi, nikampigia simu kama mwanangu, kesho na ratiba. Akasema mimi sina ratiba, tuanze tuna Kongo mm. Kuna kazi gani? Nikamwambia kuna kazi ya Plaza. Kuniuliza kuna kazi gani? Jua sisi wa mafundi kuna kaida moja, mtu kama kuna kujenga anatakiwa ubebe vifaa vya kujenga mm. kama kuna kupiga finish na ubebe vifaa vya kupiga finish, vinatofautiana mm. Nikamwambia kuna kazi ya kupiga finish. Sasa kesho asubuhi nakufanyaje? Na kuwahi tunakwenda dogo asubuhi akaamka fresh, tukaenda site, akampanga kazi na mafundi wengine, tukapiga piga kazi mchana kwenye kula. Sasa mm. nikamcheki akawa amekaa kwa pembeni hivi, kabidi mimi nikaribu naye, nikamsogelea, nikamwambia ah, mwanangu, fresh kwanza mimi wewe ulivyopata matatizo mimi sikuja. Akiwa unajua kwa sababu gani sijaje? Mm. Akasema ah, mimi mwenyewe sijui, nishangaa mwana shemeji hajaja. Nikamwambia mimi sijakuja kwa sababu kwanza sijapewa taarifa. Mm. Alafu isitoshe mazingira ya mimi na sisi zako tunavyoishi unafahamu. Na kule jamaa alikuwa anafahamu mm. kwamba sister yake nimezingona naye, lakini sisi tatu tukikutana mm. hatusalimiani. Kwa hiyo dogo alikuwa anajua, ila mimi kwa sababu nilikuwa sina bifu na nashajua yule ni, ni, ni mjomba wa watoto wangu na hapa na hapa Dar es Salaam ni maisha na mimi kazi ya fundi nimemfundisha mwenyewe. Mimi nikaa nampa kazi tu japokuwa mimi dada yake tuna story. Mm. Naenda kupiga kazi kiroho safi fresh. Kwa hiyo dogo yule nikawa mimi naelewana naye. Kama na sister yako mimi bwana, siku moja alinipigia simu siku ambayo amepata ajali siku ya pili yake. Lakini nilivyopokea tu ile simu akakata simu, lakini inaonekana alikuwa amemlenga kaka yangu, sio mimi. Mm. Sababu baadaye baada ya kukata simu na kuto kunipa taarifa za wewe kuumia kwako, nilikutana na blaza yangu akaniambia kwamba umeumia na umelazwa tumbi. Kweli sikuelewa, akasema yeye eh, nililazwa tumbi kama siku nne hivi, afu baadaye nikahamishiwa MMC mm. eh, medical mm. kwa hiyo mimi kweli nilihamishwa nililazwa kule, afu baadaye nikahamishiwa huko, na basi dada yako alinipigia simu kwani kwenye simu yako umenisave? Kwa sababu bwana, mimi kwenye simu yangu mimi nimesave boza mkubwa na boza mdogo. Kabla si alivyoona tu boza akakumbuka, akuangalia kwamba hili tena ameandika kwa sababu boza namba moja, boza namba mbili. Kwa hiyo yeye alivyocheki tu boza salipoa, sasa tena ana kiwe mdogo wake kaumia, anataka kutoa taarifa huyu huyu huyu. Kwa hiyo yeye pale akuwa akuwa makini kwenye hili. Kaambia kwa sisi yako alivyonipigia mimi, alivyosikia tu sauti yangu hakunipa taarifa kama huyo, pata ajali akakata simu, lakini baadaye akampigia brother akaongea naye na brother akaja mpaka pale nyumbani akanipa hizo taarifa, lakini mimi nikashindwa kwenda kwa sababu nikaona dada yako siongee naye, kweli wewe umeumia na mimi sina matatizo na wewe, tunafanya kazi kama hivi pamoja, lakini sasa nakujaje? Eh, swala la kuja kwenye mazingira kama hayo lazima uwe na mlengwa sawa, eh, mm. ambaye atakuwa atakuwa atakuwa address mpaka pale kwa kwa mgonjwa. Sasa dada yako siongee naye, tuna beef tu kweli, tumezaa lakini tuna beef. Kwa hiyo kwa kweli mimi nilishindwa kuja kwa hilo ndugu yangu, sema ah, fresh tu, ana noma, baridi lakini mimi nimepona fresh. Kaambia eh, hebu nipe story sasa, kwani ilikuwaje? Kwa sababu mwanangu mimi siku moja mimi sina ile wala lile. Sasa kaja kunipa taarifa, kakina alinifuata kule ninapokaa, labda uwe hapo ah, anakaa kwenye chumba chake. Mm. Kama bwana kisha mimi nisindikize, nikamweza nikusindikiza kwa sababu kisha mimi nisindikize hii barabara kwenda Tanga, mimi na sina, mimi nauli nitakulipia kila kitu. Mm. Kwa hiyo tukaenda kule, tulikwenda kule kwa ule mtaalamu tulivyofika, mm. tuliingia na sister ndani Nilimshuhudia sisi akiwa anapewa maelekezo na hivyo vifaa ambavyo tulipewa kwa huyo mtaalamu ambavyo hivyo vifaa tungeweza kukuletea wewe, yeye angevichukua yeye angevichukua, alafu akaenda kufanya hayo maelekezo, wewe ungezulika, ungefariki dunia. Akukutajia maelekezo? Akunitajia maelekezo, sema ulipewa tu hivyo vifaa na yeye ndio alibebeshwa. Mm. Nikamwambia naona mwanangu mpata matatizo. Jamaa mpaka leo hajawekwa hajawekwa meno mpaka leo mshikaji. Kama ndio hivyo vitu vingine usipende kukurupuka. Kwani wewe usimkatalie? Akasema sasa mimi nimeshindwa kumkatalia. Na kweli kipindi kile alikuwa bado sio mjanja kivile kwa sababu yule alitolewa mkoani. Mm. Kuja akawa hata kuongea Kiswahili kama tunachoongea mimi alikuwa ajua anaongea Kiswahili cha Morogoro vile. Mm. Najua kama kina mjomba mkude kile Kiswahili kile. Alikuwa anaongea vile na sister yake akawa nani anamchukua bwana aenda naye mimi nikamfundisha usaidizi, mshangaza kumfundisha zile techniques za ufundi zile mwisho wa siku akawa fundi. Kwa ndio kaingia ah, basi sawa fresh haina shida, lakini mimi sina kinyongo na wewe, ila kuna siku yoyote ukiamba jambo kama hili usiwe serious kufanya, wajifikirie kwanza, mm. Baada ya hapo ukaja ukagundua sababu ya, tuanzie hapo hapo alafu tutarudi nyuma. Ukaja kuanzia kwanza, ile tukio limetokea muda gani? Yaani muda gani kivipi? Limetokea lini? Mwaka au mm. hilo tukio bwana lilitokea mwaka elfu mbili na kumi na nne kuanzia elfu mbili na kumi na nne kuja mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ni miaka tisa kuelekea kumi. Yeah. Safari ya maisha yako kuanzia ulivyokuwa unaishi na mwanamke umempa talaka mbili, pia kuna uwezo wa kumrejea pamoja na vikao na maonyo makali. Maisha yako yaliendeleaje kwa kipindi chote hiki mpaka leo hii? Alafu nitaanza kukuuliza maswali. Uh, kwa kweli badala ya pale maisha yalienda fresh tu, kwa sina taaluma yangu ya ujenzi, ni fundi. Yeye Yeah, akawa ameshika maisha yake, akabaki na watoto pamoja na hizo kazi zilizojitokeza. Sometime wale watoto wakawa wanakuja kwangu, anambia na baba, hatujanywa chai, hatuna hela. Ni kama ninayo na wapi kama sina, namwambia sina. Lakini ilikwenda baadaye, kuna mtu aliniambia, mtu mmoja hivi mkubwa, alisema wewe yule yule mzazi zako uliachana naye akikuomba, wale watoto wakija wakikuomba labda fedha mm. usipende kuwapa fedha mm. Sishasikia? Usipende kuwapa hela, bora uende nao dukani mm. ukawanunulie kama ni sukari, unga, mchele, usitoe hela mm. kama kuanzia elfu kumi elfu ishirini na kuendelea mm. Nikawauliza kwa nini mm. asema sisi ah, tumekwambia tu tuna maana yetu. Lakini mpaka leo ile sababu ya yale jamaa kuniambia vile mimi sijui. Mm. Lakini baadaye kaja nikakaa mwenyewe nikatafakari nikafikiria kwamba yule mwanamke anapenda ana, ana, ana sana mambo ya upande wa pili. Mm. Mambo ya wenyewe wanaita nini jujulai, mambo mambo ya kishirikina. Mm. Huwa anapenda penda sana. Kwa hiyo walicholenga wale washikaji kwamba nisiwe natoa hela, kwamba ile hela ambayo naweza nikatoa mimi kwa imani zao wao, kwamba yani wewe ukitoa hela ambayo mimi naweza nikaenda kuifanyia ushirikina mm. ndio naweza kwa kupata kwa haraka sana kuliko hela kutafuta wewe mwenyewe ili unifanyie ushirikina mimi. Mm, kwa ushirikina wa mtu ambaye umempa pesa yako akienda kufanya ina, ni rahisi zaidi. Shika faster yani. Ina search fresh na inafungua kama Google. Mm. Hivyo yani. Kwa hiyo mimi nikawa naishi naye hivyo. Mm. Ile dada sometimes watoto wakija, baba sisi sijui kule mama ana hela sijui nini. Ah. Shida nawachukua mpaka kwenye duka, daunga, sukari, mchele, dawa, mswaki, sabuni. Sisi maisha yakawa hivi, kaenda mpaka wale madogo akawa wakubwa mm. wakatoa wanasoma mm. wakamaliza, mmoja wa kike akamaliza, kwa sababu mmoja alianza walipishana, kwa sababu wale kama walipishana mwaka mwaka hivi mm. sisi naita mapacha ya nje. Ule mmoja alipomaliza akachaguliwa Goba Secondary School mm akaenda Goba. Nikamfanyia mchakato kipindi kile shuleni unaenda kulipa unaenda kulipa NMB. Mpanga fulani kunilipia mtoto shule ya sekondari. Mm. Shule anaelewa, huyu wapi ndo alipata kitonga. Mm. Magufuli ndo shanga badala madarakani elimu. Mm. Eh, lakini mtoto wangu wa kwanza alipindi cha Jakaya Kikwete. Ndo kulipia NMB napanga foleni hapa na pale ukifika pale unaambiwa oh saa 10 imeisha hapa. Mimi nilipanga foleni hapa Mlimani City. Siku hizi naenda kutaka kulipia mtoto hela shule. Sasa sikaanza kuja zile lugha za ajabu ajabu sasa. Kwamba kishikia kipindi yule mwanamke, kwa sababu yeye alikuwa na uwezo wa kusambaza maneno ya sumu. Mm. Si unajua mimi nilikwambia kama mimi nilijitahidi katika mazingira yale kuwa mpole. Mm. Nikamwacha yeye aongee. Lakini alikwenda aliongea baadaye watu, unajua huwezi kudanganya watu kwa wakati wote. Mm. Iko siku tabainika tu. Mm. Sababu hata atajichunguza kama kiasi kimoja anakuambia habari hizi zaizi hizi kuhusu huyu. Kesho mmoja anakuambia habari hizi zaizi hizi kuhusu huyu. Ah, lakini sasa wewe unakwambia si una akili. Mm. Utakao utafikia sema ah, mbona kila siku anaongea afu jamaa ongei utaanza sasa kufanya investigation. Ukishafanya uchunguzi tu utajua ukweli. Kwa hiyo akawa anaanza kujisifu sasa, aliacha nini na nini, watoto hawahudumii, na mbona mtoto yule pale nimemlipia mwenye shule sekondari, mbona sekondari nimelipia sasa nini. Watu wakafikiria sasa, wakati mimi nafanya vile vitu, kuna baadhi ya watu nilikuwa nawashirikisha familia yangu mm. Sasa kuna baadhi ya watu wengine wanafanyaje, wakawa wanajua ile kitu. Sasa wale walikuwa na ile yeye mambo yao kike kike ile kukopana kopana, sijui baadaye anakwenda sana kutana Jumamosi, sijui anakwenda kulipa sijui ile jeshi mm. Sasa kati ya watu waliokuwa wanajua mm. hizo hizo hizo issues so kwamba mimi mtoto nilimsemesha mimi, sio yeye anaongea tu maneno. Mm. Alikuwepo kwenye siku ambayo anajisifu. Mm. Na kwa nini ali ali ali ali ali ali alishushuliwa? Mimi nilipita chap, nikakuta na mama amekaa na madaftari, sio anaandika andika, anarudisha sijui hela nyingi, sio jamaa mama. mm. Nilipita tu hivi, kumbe nyuma kwa zikaanza stories zangu. Mm. Sasa nishasema vibaya. Mm. Sasa watu wanasema, "Eh, si ukimuona anapendeza hivyo mbaba mrefu." Kashindwa kumsemesha mwanae wa kike, amemsemesha huyu mama. Mm. Kadri anaongea hivyo kuna mama pale anajua feedback yote. Mm. Si unaelewa? Ah, yule mama akini akuwa na jazi. Baka sasa kaongea ongea, wananichambua mimi yani wananizalilisha kwamba mimi kumbe kwenye muonekano wa watu mm. naonekana mimi si baba bora. Mm. Si unaelewa? baba ambaye situnzi familia, sijapeleka mtoto shule, sijatoa gharama ya shule wala nini hivyo. Mm. Walipomaliza kuongea, mmoja akasema sikilizeni nini, wewe acha kujitapa bwana. Mm. Unafahamu? Wewe una unamdanganya unamdanganya baba wa watu, wakati mimi naelewa kipindi chote. Wewe umemwambia mtoto shule shule. Yeye yeah, anaanza kuniambia ah, taratibu. Taratibu. Mm. Wewe umemwambia baba shule mtoto. Sisi tunafahamu A hey, mpaka Z kuhusu jamaa. Mm. Acha kujisifu sifu na mpaka matope kakaa watu watu ndio wakagundua pale kwamba ah, kumbe yeye ndio sio mkweli. Mm. Unaelewa? Mm. Kwa hiyo tukaendelea kuishi tu hivi. Wangu wafiki tumezaa mm. tukafika ikafika mara mtoto akaolewa. Mm. Naishi hivyo. Mpaka leo hii huwa tunaishi hivyo. Mimi ni kurudishe nyuma sasa, mwanzo kabisa kabisa, na swali langu linaanzia kwenye maisha yako wewe na yeye Unasema ulimpenda maisha yakaanza na ulimuoa, ni mke wa ndoa. Baada ya ndoa ulikaa muda gani na yeye kabla ya kuliona tatizo la kuanza kunyimwa haki zako za msingi za ndoa? Aha. Kwanza yule mwanamke eh, wakati nakutana naye mm. wakati tunafanya mahusiano yetu ambayo sio ya halali ambayo eh, ambayo hayampendezi Mungu, naweza nikasema mm. tulibatika kuzaa mtoto wa kwanza yule mm. tulizaa bila ndoa mm Mhm. Ndani ya muda gani baada ya kukutana? Yule yule mama tulikutana kwenye huo mwaka eh, wa tisini tisa. Mm. Baada ya mwaka mmoja mm. tukapata mtoto wa kike tukiwa tujaoana mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili mtoto alizaliwa mwaka elfu mbili mm. tarehe kumi na sita mwezi wa nne nakumbuka watoto wangu tarehe zao zote alizozaliwa mm. mwaka elfu mbili mm. tuka yeye alikuwa yeye alikuwa amepanga chumba mm. kivyake alikuwa jitegemea anafanya barabara barabara zake mm. lakini baadaye kaenda mi nikaona mm, kwa mazingira kama haya na uzito afu mi niko free, kwa nini sim, simchukue? Mm. Kamchukua tukawa sasa tunaishi pika pakua. Lakini sisi waislam tuna kawaida moja, ukiishi na mwanamke kinyumba bila kumoa na, hata kama mjazaa mkizaa na hata kama mjazaa, kuna baadhi ya ndugu huwa wanakutenga mm. lakini akikutana nayo anakwambia muoe yule mwanamke, acha kukaa na mwanamke bila kumoa mm. Kwa hiyo baada ya kuwa stori hizo zimeendelea yaani ndugu zangu ananisisitiza ni mwe ni mwe ni mwe ni mwe ni mwe nikafanikiwa kufanyaje kumuoa kwa sababu nilizungumza naye akakubali kubadilisha dini, akaniambia ah, kubadilisha dini mwanangu itakuwa ngumu, kwa sababu labda ukitaka nikapata ushauri kutoka kwa familia yangu. Mm. Akaenda kwa familia yake akatafuta ushauri. Ushauri alioupata familia yake iligawanyika pande hizi. Ndio. Kuna waliokubali na kuna waliokataa. Mm. Waliyekubali walikuwa na sababu zao. Mm. Na waliokataa walikuwa na sababu zao. Mm. Waliyekuba waliokataa walikuwa na sababu yao moja. Mm. Wewe unataka kuolewa na unabadilisha dini, unataka kuolewa na Waislamu. Waislamu na waga wake wengi wewe. Mm. Wewe vipi wewe? Achana kulewa na Muislamu, tu bora tu enjoy naye digital maisha basi. Unaolewa naye vipi? Mm. Yeye yeah, kwa sababu alishanielewa akasema ni bana kwa upande wangu kwa sababu dini imeshasema. Mm. Shafika miaka 18 utaachana na familia yako, utaongozana na utaachana na wazazi wako, utaongozana na familia yako mm. tena utaungana na mwenzia, mtakuwa mwili huo mmoja. Yes. Kwa hiyo sasa wale ambao walikuwa wako tayari yule abadilishe dini mm. akuja kwenye sherehe ya ndoa yule yani waliokataa ndio hawakuja hawakuja mm -hmm. lakini wale waliobariki kubadilisha dini mm. kwa kufuata maandiko hayo nilikutajia mm. nimekueleza ukifika miaka 18 utaachana na wazee wako utaongozana na familia yako mm. wale kwenye sherehe walikuja na lifanyika kwao kwa sababu hata, hata yeye sio wa kwanza kwenye familia yao mm. kubadilisha dini mm kuna mwingine pia alishabadilisha kwa hiyo tukisherehe kaenda kufanyika kwa yule ambaye naye pia alishabadilisha dini akaolewa na yeah. swali langu linarudi pale pale ulipo ulipomuoa sasa, kwa sababu umekutana tisini na tisa mwaka elfu mbili mmepata mtoto mmoja. Ndoa ilifanyika mwaka gani? Ndoa ilifanyika mwaka elfu mbili na, na moja nafikiri. Huo ni mwaka wa tatu wa mahusiano yenu kabla ya ndoa. Mkaishi muda gani kwenye ndoa ndipo likaanza tatizo la wewe kunyimwa haki zako za msingi? Safi kabisa. Tatizo lilianza baada ya kuzaliwa sasa huyu mtoto wa pili. Mtoto wa pili alizaliwa baada ya muda gani ndani ya ndoa au mwaka gani? Mtoto wa pili alizaliwa elfu mbili na mbili elfu mbili na mbili kutoka tisini na tisa elfu mbili elfu mbili na moja elfu mbili na mbili miaka minne. Ndani ya hiyo miaka minne yote kulikuwa hakuna viashiria vyovyote vya tatizo hilo ambalo lilikuja kujitokeza baadaye. Ilikuwa hakuna kabisa. Tatizo hilo unadai likadumu ndani ya muda wa mwaka mmoja likiwa ni siri kabisa, familia ikisikia ugomvi lakini haijui chanzo ni nini. Kwa hiyo mwaka mzima ukaishi katika mazingira hayo. Tatizo hilo liliendelea kudumu kwa muda gani? Tatizo hilo liliendelea kudumu hadi mimi nikafikia, yaani tatizo liliendelea kudumu mpaka mimi nilivyomwa kupata ule mchepuko. Ilikuwa mwaka gani? Mchepuko ule niliupata mwaka elfu mbili elfu mbili kama elfu mbili na nne na tano Eh. Kwa ilikuwa ni ndani ya ule ule mwaka mmoja wa yale matatizo. Eh, alikuwa nilikuwa nalea huko sasa na mimi sanga ah, sasa kwa sababu unanilia kuja hivi, sio? Mm. Kwa 2005 nikapata mchepuko. Mm. Tatizo bado lilikuwa linaendelea kwa sababu ya ufumbuzi. Mm. Lakini ilikwenda baada ya kuwa sasa ishagundulika na yeye yuko ndani ya kudai na nilio ile ile zaraka. Ka, kabla kugundulika na kwenda kwa mtaalamu kuondoa huyo shetani au huyo jini mahaba, kipi kilitangulia? kuitangulia kwenda kwa mtaalamu. Kule kwa mtaalamu ambapo mlipoenda ukaambiwa tatizo limekwisha, baadaye ukarudi unadai usiku ule ule tatizo likawa pale pale, unadai ulikuwa unafanya test mm. kwenye akili yako na mlipokaa kwa pamoja, nini ambacho kiliendelea? Ah, mimi nilichokifanya sasa badala ya kuwa tulishaenda kwa mtaalamu na chapata zile gharama nilinua kuku kwa manyoya ya hivi nikatoa na ile elfu ishirini ambaye ilikuwa nyingi kwa kipindi kile. Mm. Baadaye nilikuja kufanya test yangu huko bado hali ikaendelea kuwa ile ile tena zaidi. Sasa hivi ndio ilikuwa sasa mpaka kufikia hata kupigana hata makuni ile. Sio joli niache. Mm. Sasa una test afu naamua niache. Wewe unataka kufungua distributor unaambia acha. Mm. Unajua? Mm. Yaani nilizidi maarifa kama sasa tulichokifanya nini sasa? Mm. Kule tumekwenda. Tena kule kuna gharama kabisa. Ulikaa kule kule kama hospitali. Mm. Kwa sababu nilikuwa napeleka mpaka kila Jumapili. Ah, sio kama alikwenda akarudi sisi siku mbili siku tatu. Mm. Alikaa kidogo kama kama wiki mbili wiki. Mm. Kule wanalazimisha, walikuwa wanalazimisha upeleke chakula, nyinyi ndugu wa wagonjwa. Mm. Sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi, kila mtu ana matatizo yake. Ile bibi alijenga kama kama mabweni fulani hivi ya miti. Afu juu ameezeka mabati. Kama wodi. Mm. Lakini watu wanatibiwa kwa tiba za mm. asili. Mm. Kwa hiyo tatizo lile lilikuwa liendelea kisha likazidi mpaka mimi nikaona sasa ah, basi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kiasi fulani nikazoea ile hali. Mm. Lakini katika akili yangu nikawa nalenga hapa sasa cha kufanya mapenzi hapa yashaisha, kwa sababu najua ndoa huwa anavunjika kitandani kwa sisi Waislamu. Mm. Ndoa haivunjiki kokote, kwa sababu kama mwanamke unamuoa ajui kupika, unaweza kumfundisha mm. hapa. Sisi unaweka nyingi, eka kijiko kidogo, sinaelewa. Eh? Lakini kama ndoa nna kwenye mazingira yale ya kitandani, hiyo ndio haiwezi dumu mzee. Sisi naelewa. Mm. Ndio maana sisi tuna kaida kusema sisi sio Waislamu kaida kusema kwamba ndoa inavunjika kitandani. Mm. Ya. Kwa hiyo matatizo akaendelea. kaendelea ya matatizo na mimi ndio niko na mchipuko wangu. Kwa hiyo sasa nikawa mimi tena sishughuliki. Tayari akili yangu ikawa isha focus nini? Mm. Hapa natakiwa nikae tu nilea watoto wakifika hatua fulani tayari nishapanga target mimi kwamba ikifika hatua fulani nilikuwa na limit yangu kwamba kishafika muda fulani watoto wangu hawa washajitegemea hata kama na target yangu ilikuwa hivi kwamba nikae na, na yule mwanamke katika mazingira yale yale mm. sawa ya shida yale mm. watu waelewe vinginevyo huko nje, lakini mimi tayari ndani na target zangu kwamba nilikuwa nataka watoto wale waendelee kukua kuwa mpaka waanze sekondari na yalitimia malengo yangu mm. nilikuja kumuona nilikuja kumpa talaka kati watoto wangu washakuwa wakubwa mm. na nilikuwa nakataa kwamba anaweza akaondoka watoto wangu wadogo akaenda akachukuliwa na mtu mwingine mm Mm. Afu watoto wangu wakafanyaje? Wakanyanyasika. Hiyo ndio ilikuwa focus yangu. Kwa hiyo ukaona bora unyenyesike wewe, uteseke wewe kwa eh, faida ya watoto. Watoto wangu wakue. Nisingeweza kuwalea watoto wangu na baba mwingine na mama mwingine. Mm. Mimi mimi mama nawajua. Mm. Nisha kuona watu wanateseka kulelewa na mama wakambo. Japokuwa anasemaga sio mama akambo wote. Mm. Mama akambo wote wanaitwa kisha kuona mwenyewe umerudi lakini kuondoka mtoto anakuwa kwenye eka eka. Mm. Mimi nakwambia bro, hata wewe usubutu hivyo vitu. Kwa hiyo nikavumilia hiyo hali. Ngoja kunipata haraka tayari mtoto wangu yule pale yuko form anaanza form 1. mm. Sawa? mm. Kwa sababu nilimwacha mtoto kashamaliza shule anasubiri majibu. mm. Si mkubwa wa kike. mm. Na yule wa kiume anasubiri mwaka mmoja baadaye. mm. Kwa sababu wale walipishana darasa moja. Huyo alitangulia akaenda mwaka Sasa ni kwamba walifuatana. Huyo 2000 2002. Mm. Kwa hiyo yule yule form 1 alivyoanza tu yule wa kike. Wakati yuko kwenye bungo la kwanza nishampa kadi nyekundu tayari. Sawa, kati ya wewe na Jini Mahaba, kwa yule mwanamke nani alikuwa wa kwanza? Ya, mimi nafikiri wa kwanza nilikuwa mimi mm. kwa sababu kabla hatujapata hao watoto wawili mm. tatizo alikuwepo mm. ilikuwa kama kawaida tu kama wengine wanavyoenjoy maisha yao yeye kwa maelezo yake unadai kwamba alikuja kukuambia kwao au kuna mashetani, kitu kama hicho, sikumbuki vizuri. Alivyokuambia kuna mashetani, alikuambia huyo jini maaba mara ya kwanza anaanza kumu experience kwenye maisha yake au kumtokea, alianzaje na ilikuwaje? Kwanza bila kuniambia mimi mm. Festival alikwenda alikutana na shemeji yangu njiani hiyo ni mara ya kwanza, baadaye ukamuuliza. Eh, sasa ah, kwa ndio maana nakwambia, kwanza mimi mara ya kwanza kukutana na shemeji yangu ndio kuanza kuitaja ile tatizo. Mm. Achana kuzana akaambia bwana sasa. kama mbona nilikwambia alisema mmm, aisee mwanangu mimi naweza nikaachwa sasa. Mm. Akamuuliza kwa nini uachwe? Akasema mm. bwana mimi na tatizo. Tatizo gani? Nikilala usiku kuna Mwarabu anakuja anafanya tendo la ndoa na mimi. Kwa hiyo mimi mume wangu anaponihitaji kwa mimi tayari nisha enjoy. Mm. Akaulizwa na yule shemeji yangu, mume wako hilo tatizo umemwambia? mm. Akasema sijamwambia namuogopa nitamwazaje? Akasema kama usimwambia unaacho. Mwambie ili ajue, kwa sababu usipomwambia yule ni binadamu, anaweza akawa ana hisia anapoenda kazini huko nyuma, wewe una digi tu, unaenda kuenjoy kwingine mm. afu yeye akija analeta analeta yeye ayushu mm. atakuwa kusome atakupiga ule bidii gari na utaenda kijijini uka uka, uka, uka jembe Mm. <laughs> kwa hiyo ni hivyo kwamba yule pale mwanadamu nahisi mimi shetani mahaba kati ya mimi na yeye shetani na mimi shetani na mimi mimi nilianza kwa sababu kabla ya, ya tatizo hilo ilikuwa fresh tu mzaa mtoto wa kwanza mzaa mtoto wa pili kulikuwa kuna tatizo wakati mkiendelea kuishi pamoja alikuwa anakupa story gani au habari zipi kuhusu huyo jini maaba yeah stories zilikuwa ananipa mimi yule alikuwa ananipa stories za kuhusu jini maaba ila alikuwa ananiambiaje ujue mimi sisi kwenye ukoo wetu ni wa Roma mm lakini mimi wakati tuko niko najitambua hivi niko mkubwa. Mm. Naanza kwenda kanisani na, fam, na familia yangu kila Jumapili. Mm. Mimi nikifika kanisani yule yule yule wamza nani yule ambaye anaongoza nani kwenye kanisa wala Roma anaitwaje hivi? Padri. Padri. Mm. Akianza kutoa tu mafundisho. Mm. Mimi ni nalala. Mm. Sisikize hata fundisho hili. Moja. Akimaliza namka. Mm. Tunachukua tunaondoka nyumbani. yali kaendelea hivyo nimebadilisha makanisa kibao. Mm. Nishataka kutolewa mapepo kwenye changu ana ana ana mchungaji ambaye kanisa pepo langu aliliweza. Mm. Eh. Ndio sasa ambazo alikuwa ananipa hizo. Mm. Kabla tatizo lijaanza. Mm. Wakati tukiwa katika mazingira ya furaha, tumekaa tuna enjoy, tunasubiri kulala, chakula na watoto wetu. Mm. Hivi. Mm. Hizo ndio stori ambazo alikuwa ananipa. Kwa hiyo mimi muda mrefu tu mpaka akafika mbali sana mimi mpaka mara nyingine waga nikilala naoteshwa. Uwe Muislamu, uwe Muislamu. Yeye yeah, ananielezea mimi. Mm. Lakini mm. hakuwahi kunigusia stories za jini mapepo, sijini jini maaba wala nini. Siwezi kuwa ananipa mimi ni hizo na akaja kuwa pale ambapo ulihitaji wewe kumuoa akaja kuwa eh. wala tena kwa tena wala kuna kipingamizi sana sikupata shida sana mm. kwa mtaalamu huko alikokwenda na huyu mjomba wake pamoja na, na mke wake wakiwa wanazungumza walikuwa wanazungumza huyu jini ni wa kazi gani, kwa ajili ya jini mahaba kama mahaba tu au ni jini wa aina gani, kwa sababu gani nauliza hivi. Hmm. Kwa nini ilifikia hatua akaanza kuwa anapandisha kama unavyosema, sijui anaweka udi, anafanya nini, hmm. yeye anajifukiza, anayapandisha hayo majini. Uh, mimi nimejaribu ku comment pale kwa nini hii shida imeanza lini, hii shida imeanza huyo jini huyo huyo jini ni jini mahaba peke yake au ni jini wa kazi gani au sio jini mmoja? Tuanzie hapo. Mimi niliwauliza jini mahaba kazi yake nini? Akasema jini mahaba kazi yake ni kuvuruga ndoa za watu. Mm.